Здравейте, приятели! Сега ще си поговорим за Mercedes C-класа, заводски инициали T-модел или S204, произведен в годините между 2007 и 2011. Карусерията е класическо комби и точка по въпроса. До тук добре, но избора с двигатели е значителен и така да започваме. Хайде традиционно да тръгнем от най-малките към най-големите, независимо от хронологията в годините. Всичко започва с инициалите C180, където най-малкият дизел, това е C180 CDI Blue Efficiency, синя ефективност. Агрегат с повишени екологични параметри се пуска в продажба след 2010 година. Мощността е 120 конски сили и средният разход на гориво е около 5 литра на 100 км. Следва C180 CGI. Blue Efficiency, това е бензиновата еко-версия, която разполага с 156 конски сили и турбина. Средният разход на гориво е около 7 литра на 100 км. Също в продажба след 2010. С инициалите C180 имаме и класически бензин с механичен компресор, където обаче също има възможност за Blue Efficiency в годините 2009 и 2010, а преди това 2007 до 2009 стария мотор и двата варианта са на 156 конски сили, синята ефективност е с по-малка кубатура. Отиваме на C200. Имаме както дизел, така и бензин. И както стария вариант на дизела и бензина, така и новия, с подобрените екологични параметри. При дизела стария вариант е на 136 коня и среден разход на гориво 5,9 на 100. Новия пък е на, пак е на 136 коня, но с около половин литър по-нисък разход, като годините са 2007 до 2010 за стария и 2010-2011 за новия. Бензините, версиите са при същите години, като стария двигател е с механичен компресор, а новия с турбина – Мощността също е еднаква, 184 коня, а разхода естествено е по-нисък за новия модел, пак е с около половин литър на 100 по-нисък. Следва C220, където може малко да си поемам въздух, защото имаме само дизелова опция, естествено в двата варианта, като по-старата е от 2007 до 2009, системата синя ефективност тук се появява хронологично през 2009 година до края. Конските сили също са еднакви, 180 коня, но разхода на гориво е с около 1 литър в полза на по-новия агрегат. С инициалите C230 може да срещнем само бензинов агрегат и то стария вариант 204 конски сили, 6 цилиндров V-образен двигател с разход на гориво средно 9,3 на 100 в годините между 2007 и 2009. Същата мощност е и при бензиновия C250 CGI Blue Efficiency, произвеждан между 2009 и 2011, но е с 4 цилиндъра и среден разход на гориво 7,5 литра на 100. С инициалите C250 имаме и дизелов агрегат, където обаче се появява и системата Formatic. Това е системата на Mercedes за задвижване на всички колела. Мотора е новия дизел на 204 конски сили, като системата Formatic е само с автоматична предавателна котия. C280 е с стария бензинов мотор на 231 коня, V-образен шестак с среден разход 9,4 литра на 100 Предлага се от 2007 до 2009, като през тези години е и още един представител на старата генерация C320 CDI, но дизеловия V-образен шестак с среден разход на гориво е 7,1 литра на 100 и мощност от 224 конски сили. Тук също имаме и вариант за форматик. С инициалите C350 Дизеловия агрегат е вече новата версия на 231 конски сили, V-образен шестак с среден разход от само 6,8 литра на 100. Пак е с опция за 4 по 4 задвижване и бензинов мотор, стара генерация, но произвеждан от началото до края на 272 коня, V-образен шестак с среден разход от почти 10 литра на 100 км Остана и AMG версията, за която съвсем накратко произвежда се от началото до края, също като бензиновия C350, обаче конете са 457 конски сили, пак е V-образен, но вече е осмак, с среден разход около 14 литра на 100. Комби-комби, ако си направим труда обаче да преборим опциите на моторите и на ръчна или автоматична версия, избора ни е цели 35 различни варианта. Е, справихме се. Това беше и всичко от нас това видео с пожелание за безаварийна и до нови срещи.